do vídeo vídeo hoje, pessoal. Estamos aqui no Ronald. Gente, então, o Ronald ficou de Halloween. Gente, eu já jogava Ronald faz tempo, mas... Deu em mim de voltar a jogar. Então, né, povo? A gente, a gente tá nesse mapa. Ele não é novo. Se nossos amigos forem presos nesse mapa, dá pra salvar? <laughs> Eu não vi em cima da cabeça dele. Ah, não. Aqui é o martelo. Não vou aqui agora, né? Tá, essa daqui é as celas. Tá? Só pra mim. E essa é pra minha filha Tá, pessoal. É, a gente tá no Ronald e a gente veio trazer códigos dele, tá? É, viemos trazer códigos. A pedido do inscrito. A pedido do inscrito. Ai, gente, eu larguei aquela chave. Ai, cadê aquela chave agora? Ah. Eu dei a volta e a chave aqui do meu lado. <laughs> Onde cara usou essa chave? Gente, eu não jogo nesse mapa. Tá. Ai, que chave você é tá, menino? Ah. Os caras ficam me seguindo, então vocês se ignoram. É porque no, no mapa número 1 um e no, no último eu chego dando ele. Tá, ele. Tá muito doido, matou um. Ai meu Deus, cadê esse negócio? Ah! Carifactual! Gente, também chegou esse novo modo, que Carifactual! É eu vou morrer. Ai, vai, vai. Ó, tu não passa aí por causa da... marreta. Vamos. Gente, vamos procurar. Vamos procurar aqui. Aqui, eu é preciso. Não! Caramba! Meu Deus, gente. Me desculpe, é Isso, fiquem aí. Ah, velho, eles não vão deixar eu salvar meus amigos. É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, vai, vai, vai, vamos salvar nossos amigos. Vamos, gente. Vamos. Intensidade. Vamos. Ai, gente, que não vai vir pra cá. Aí vai vir. Vem, ele não deixa eu terminar de hackear vai libertar meus amigos. Fica aqui zombie zoiando. Sério, eu te odeio, cara. Ai, queria tanto tomar água, né, Isso, vai, vai, vai. Vai nele, vai, vai, vai. vai. vai vou libertar um Véi, por que você só vai nessa porcaria? Terminar de hackear. Vai, Julião, vai. Não, menina, não veio pra cá, caramba. Ui. Sai daqui, caramba. Eu quero salvar meus amigos. I'm right Não dá pra salvar amigo? Por que você acha, né, gente? Tem fact. Viraram Ronaldo. Menino, já usou o quê? Mas eu vou hackear pra você, tá <laughs> Jailere. É tá. Buenas. Tá, já carregou tudo, né? Mas beleza. É. Libertei. trouxa nasceu ali. Trouxa, trouxa, trouxa. Ai, ai. Yeah, yeah. Gente, onde que eu essa coisa? Gente, como que... Ah, isso aqui é a saída. I'm right behind you. Isso, nossa. Olha, é tóxico. Olha, tem que tirar sua toxicidade. Ai, falta só um menino. Né? Gente, eu... eu tô correndo muito. Né? Ai, onde que ele tava, gente? Onde que eu vi ele? Tuco, tuco, tuco. Ali atrás, ali atrás, ali atrás. Matei. Gente, agora eu vou mudar aqui o reset. Então, gente, o primeiro código, vamos mostrar aqui os códigos. Close, close, fecha. É, então, gente, o primeiro código tem muito, viu? Aqui, ó. É party, par, party, party, Código aceito. Turururu. Eu ganho 100 moedas. Próximo código, a gente vai fazer código até na partida. É 85, é não, é 85k like. Gente, tudo é k like. Aceito. Vamos logo, gente. Vamos. Uh, fancy. Fancy mesh. Não, Fancy Smash. Fancy Smash. Sim, não. Não, errei. Esse dá 100 também. Party 3. Agora é Party 3. Código aceito e próximo é 75k likes. Gente, sou eu. Pera aí, que já já a gente volta com os códigos. Já já a gente volta com os códigos, porque eu sou o Ronald. Gente, eu sou muito ruim de Ronald. Na verdade, eu nunca fui Ronald. Eu nunca fui Ronald, além do Infection. não sou inglesa, não. Tá, vai, vai, vai, trouxa. Oxente! Tá mais todo mundo aqui? Nossa, bati a cabeça. Por que ele não pegou a arma? Boa. Falta só a Jubiscamber. Vê que eu é isso sem poder isso, ó. Mó da hora como meu sapato é. Ganhei. Vamos para os códigos, povo. Aqui, ó, código. O próximo código é 50k likes. Próximo código é 10 mil visitas. Próximo código é Party 2. Próximo código é 20, 25. 25k like. 25k like, gente. Trim. E o próximo código é Trim. Peraí, que esse daqui é. é Trink. Trink. Nodlis. Gente, o próximo código é... Uh, 1K, 1K likes. Foi. Próximo código é release. Release. Ele really. Really. Release. <laughs> Inglês. Ai, gente! Esse do lado do negócio. Vamos, vamos continuar aqui, gente. Vamos ficar aqui. Chat. Tá Agora fica bugado. Aí, é aqui. é aqui, né? Próximo código é Rain. Rain. Why? rain não sei. Código aceito. Ah, veio pra arma, mas bora. Que assim a gente não se conta. Próximo código é. Lua Aff. Ah, Dan... Danze... Danze... Não, Danze Cal, meu Deus. Danze Lua. Lu, low. Danze Lua. foi, gente? próximo código é... Lacrase. Lacraia. Próximo código. Gente, esse daqui é de Marco. Eu nunca vi esse vídeo, esse vídeo tipo de coisa. Hack. Hack Wow. Uai. De novo, seu uai. Hack Uai. Ah, Hacket Uai. Fiz um totô no meu cabelo. É, Flamingo, gente. Ju Flamingo. Então, pessoal, gente, agora vamos gastar aqui, ó. Tô com 3 mil de coisa, moeda, é, de moedas. Gente, cofre, eu combo? Aí a arlequina, tem a arlequina, tem a pimenta. Ai, gente, vou comprar ele aqui. Ou não. Ou eu compro isso. Ai, qual que eu compro? Hum. Eu não vi, não vi que era Ai, eu fico, não, não dá. Eu tenho que dar mais um dinheiro, já foi demais. Tá, então, tem reta. Tá? Gente, vamos de... Vamos de zumbi. Não, porque a leque, não né, Leque? Tá. Gente, eu nunca joguei esse mapa, então eu, eu vou ser meio noob. Eles vão colocar outra coisa. Oh, boo boo. Nobody's coming to save you. Eu virei a Arlequina, gente. A Arlequina, olha cara dela. Gente, a Arlequina é muito feia bacana, cara. Peraí. É, acabou. Peraí, deixa eu ver aqui. Nada. Não pode que foi inspirado do Ronald. Eu comi. Ai, sai. Só pra dar suspense. Like crazy, like crazy, like, like crazy, like crazy. Cadê a chave azul? Assim? Isso vai conectar dele. I have a gift for you. Why don't you come out? vai ter que morrer grande. Quero que você vai ter que morrer grande? Why don't you come out? I forgive you. Just É roxo. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. I'm right behind you! Boo hoo! Nobody is coming to save you! I'm right behind you! I'm right behind you! <laughs> I forgive you. Não! Gente, o que, que, é isso? O que, que, eu fiz? I'm right Gente, tem um monte de coisa. Nobody's gonna stop you. Peraí. Tinha uma arma aqui. I'm right behind you. I'm right behind you. Tá descarregado. Ai, eu também perguntei onde você poder. Não! Bem, que alerquina mais feia. Eu pensei que era mais bonita. Tá, eu quero modo... Eu quero modo... Bot... Não, quero modo aqui. Não, infecção não, gente. Não vira infecção. Vê, a gente só perde porque só vai infection. Carinha na né? cara. You can't comer. from comer o Ai, meu Deus, o que fazendo aqui? Now enough of this little game. Where is Grimace? No, no, Isso não é um... Esse game não é fácil. Uh... Eu tô puto. Sou eu! Charme, charme, I'm right really... Gente, nova intro saindo. Ui, ui. Tá, vai ser o bem-vindo ao Ronald. E eu quero player. Gente, por favor, não vai infect. Eu quero play. Ah, não, não, não, não, não, não. Bebida Ronis é bom, infect. É Aren't you dying to try our food? não <laughs> morre. Que é isso, gente? Deu um relampagarando. Rampagarando. Gente, eu tô com... O menino não tá fazendo Vamos. Ai, Nick, que oito, meu amor. Tá. Vamos lá. Bomba aqui. Nobody's coming to save you. Vamos, gente, que tá, tá chovendo. Gente, o Atan tá Poxa. sabia que eu, eu acho que eu, eu, eu, Sabia que eu gosto de tirar chuva? Tipo, eu. Eu vejo a chuva, ai que legal. É tipo, como a natureza. Daí precisa de lavar suas mãos, exatamente. Exatamente. É né? Gente. Olha o que eu fiz uma vez. Eu fiquei assim, ó. Aí o cara não me viu. Depois de 5 minutos ele me viu. Preciso... Não, bomba não. Não preciso mais. Gente, se não fosse matar ninguém, eu acabaria assim. Uau! Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho. e duna look at you. Just I want to don't you Doesn't matter. I'm right behind you. Basically, that doesn't Go ahead. I have, have, have. Oh, There's mom to me and get me happy. Eu liberei o cozinho. Menina da cachorra não precisa mais. Aqui. Essa aqui. Tá. Eu vou pegar qual? Eu vou pegar mais Caça. Essa aqui Vamos. Será que já viram? Lá. Vamos ver. Ai, que bom que eles invadiram como que Eu nunca fui presa por nenhuma armadilha. Ai, Nick, meu amor. Gente, meu cachorro tão lindo. Ai, abriram. Vou abrir aqui. Vou pegar. Laser. I'm right behind you. oh, boo hoo. Nobody's going to save you. O martelo tá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. O Lord tá passando. É, Jujuku. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos embora. Oh, Gente, o martelo fica em cima. Fica em cima, martelo. O martelo fica em pé. Vou botar. Não lembro. Eu vim pra aqui. Devo ter jogado alguma coisa é que eu sabia. Sabia, sabia. Aqui embaixo tinha um martelo, que eu sei. Tá, Depois a gente pega o negócio. Ai, que bom que já abriram o negócio. Esqueci, esqueci, esqueci. Depois é. Ih, gente, é, então, né? Depois a gente vai ter que Gente, né, eu já sei onde que tem um negócio. Tá, tá pelo tá, pé. Tá. tá. Deixa eu restabelecer. Tá. Vamos, povo. Gente, vai descer, descer, descer. Se quer, vai melhor ir pra lá. Mas, gente, vamos descer pra aqui. Vou usar esse negócio e tá chique. Depois vamos pegar o leite do cara, o cara vai ali e depois vai usar a chave verde e depois a gente sai. Esse mapa é esse. Esse mapa pra mim é isso. Achei a chave mapa. Hum. Tá. <laughs> Ui. Vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vem a menina mó alta. Vem os meninos vai ir por aí. Sai daqui, quem vai ganhar com o cabrinho eu queria pegar. Prontinho. Gente, agora vamos ver aqui, ó. Vamos entrar naquela tubulação amonguizada. Isso, vai matar a menina, vai. Não esqueça de lavar seu mão. Lembre-se de lavar seus mãos. Vamos dar um negócio pro cara. Oi. That's a surprise. I never expected you to actually get it. Deal's a deal. Here's your key. Oh, boo-hoo. Nobody's coming to save you. Então, pessoal, vamos ver uma coisa aqui que eu sempre quis ver. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês não... Então, pessoal, é, me segue no Roblox, tá? Me segue no Roblox. Me, é, entre no meu grupo do Roblox. Beijo sobre o que eu estou à distância. Falou! Me segue no Roblox. Me segue no Roblox. Me segue no Roblox.